دې ما مخ مخ نه پټو بیغام شه بیغام ډېر بیغام شه سړی دوی سره سړی دوی ته ګوره ګوره چې ته کومه ما چې ته کومه ما ګوره سم صحیح خبر ته جواب دی مولا صاحب ګوره صحیح دا ویل دي کړي واته ته ویني جنا یا لیواته د سړی نه کیری بیا بد کار کوي هغه په دې وجه باندې ویل دي په یو ورځ د کاترانو پر ضد باندې یو یو نو یو نه راځي پروا نه لري د کشر نه پوهېږي ته څنګه یې بخیر جوړ یې او شکر ته خیر خیر ته ځنې پښتنه کومه وکه ګوره یو مولا دا هغه وایي چې صحابه او بکله روزه ماتاوه صحیح ده نو بیا د دې نه بریات به کاوه دا ته منی څنګه دا ته منی څنګه مټک به وایي وای روزه به روزه ماته به پدې شي کاوه وایا نو دا د کلام په نامه باندې په پکتیکا کې یو سړی و په طالبانو چې ډېر ږغېدی کلمجی دی ورته ویل هغه به تا نه لیدلی هغه څه کوې ته اوس دغه باندې باسو که بیا خبره بل طرف ته ځي ملګري په تنګېږي کلمجار خو بېچاره به څه کوې پوه شوې زه پکتیکا کې ټول پېژنم بېغمه سه ته دې ملا صاحب ته لږ ووایه ورته حدیث ته دا حدیث منې؟ آیا دا رښتیا حدیث ده؟ ته زما یوه خبره واوره، زموږ یار یې خبره واوره، زموږ سب ګرده د علماوو د شیخانو د پاکو ولي ولاو معززو خلکو سب دی د مجاهدینو سب په ډلمار کې یار مې پرېږده په ډلمار کې د علیه السلام مبارک کاټن یې جوړ کړي ما د دې ځای فضایي پسې واستاوه هلته مې مردار کړي پوښتنه کوای شي هغه اوس وځله شو کله ډلمار کې کله ښه نو هغه بیا ته پوښتنه وکړه چې دا کله پېښه شوې ده زه درته وایم ستا خبرې سمې کوه ګزاره کوه ستا پر حال مې زړه شوه چې ستا دا مرتده اداره خوښه ده چې دوسته ما بله ورځ را ولاړ شو دغه بل دوست دغه سره ازبک سره جنسي تیاری وکړي زمړی که ته کابل نه رالې نو مالا به دې حالات دا رقم تریخي نو ته اوس خلکو ته خرمرګې لېږې څنګه نو ته اوس خلکو ته خرمرګي لېږې یا اخر مرګ نه ورته وایي دا پیزایان اشتیادیان وان که ته دوستم په لاس واورېدی نه چې وا خراب کړي دغه مکه دا نجس لاسونه مونږ ته نه را رسیږي اجو سه دا نجس لاسونه مونږ ته نه رسیږي زما دا بدن زمونږ دا بدن چې دا ډېر پاک بدن ده ها کندوزی صاحب قران شریف خو د غړولې ده دا قران د تا ووهي لکه ته چې وهله اوس ته دا وایا دغه حدیث چې دا دی وایي ته دا حدیث منې آیا دا حدیث نه ګوره زه عالم نه یم ما د اولا مسلمان خو یې کنه دومره خو به خبرې کنه دا حدیث ده ګوره زه هغه خبرې منم زه هغه خبرې منم چې ګوره کله چې تل زنانه په بچيږي کته دا کار وکي مشکل نشته دا ټول تا ته پلا ته خدای دا ګوره پلا څومره شرمېږي چې خپل اولاد ته وایي چې بچای ته به دا دا کار نه نه پلا پلا ګوره دا دین چې دا مونږ ته همداسې فلسفه په فلسفه را رسېدله دا د خلکو نه مونږ ته تاریخ را پاتې ده د خلکو نه تاریخ را پاتې ده که هغه خلکو دا دین موږ ته نه وای را رسولی نن به ډېر مسلمانان جاهلان وو لکه د تا غوندې لکه ته چې جاهل یې یو نور به علماو پسې نه غږېږې که چېرې علما ګوره تا ټول عمر اندا منافقت اندا د رضالت د چې مدرسو پسې حدیث ته دا منش دا به حدیثي هغه به شیخ صاحب نه پوښتنه وکړي هغه به جواب درکړي زه د کلام چې زه عالم نه یم ښه و چې زه عالم نه یم که زه عالم وای بیا مې در سره باس کوو دا کبر او غرور څنګه ده کبر او غرور چې دا دا تا مولا صاحب دومره کبر کوي چې فعلا په ټول عرب او عجم یعنی په ټوله نړۍ کې د معنی لوی محقق وای بل څوک نستا یبه خپل ځان کې به دا هغه ویني چې ته اوس وایه دا دا اوس تا کبر غرور ونه کړه چې ته وایه د ما ځان دومره پاک ده دا کبر غرور نه ده الحمدلله زه مسلمان یم په اوداسه باندې یم دا اوس د سړي تراونه را را خلاصوم نو خو ځان هغه مسلمان دا هغه معلم دا هغه په اوداس ګرځي البته په ځان ته په ځان کې دا ګوره ته ګوره ته چې دا تا نه مردار انسان په دنیا کې نشته چې ته وایې د ما بدن دومره پاک ده ولکه قتل مې نه دا کړی قصد مې نه دا کړی وطن مې نه دا خرڅ کړی جاسوسي مې نه دا کړی د چا حق مې نه دا خوړلی صحیح ده او هغه چې دا د خلکو د وژلو فتوا ورکوي نو ته وایه چې چې قاتل قاتل او یو بې ګناه سړی سره برابرېږي یو څوک چې د مرګي لاحق باید چې مرګ قتل سي لاحق چې څه وایي لاحق لاحق نه لایق لایق لاحق نه لهجه به نه غلطه دغونه انسان د پوس دغونه لهجه غلطيږي ما لایق ویل ښه نو ټول دغه حدیث باره کې وای چې دا حدیث تا مخکې کله اوریدلې وو نه اوریدلی مې نه و عالم نه یم پوه سوی چې شیخ صاحب چی وایي مونږ خبرې منو عمل په کوو چې هر چې شی و اما لکه کومه خبره صحیح ده ګوره بیرته تا هغه وویل چې یای وویل چې دا یا مانه غلط سو انسان د انسان د سهوې سره ده هغه احادیث هغه ویلی ده هغه به پوهېږي زه عالم نه یم ته دا شیخ لګ راوله ما سره واتساپ لمبر نشته ده خو ان شاء الله بیا به بل وخت پسې ګورو نو هغه احادیث هغه ویلی هغه عالم ته موږ د هغه د پښې خاورو ته هم نشي رسېدلی خو زه تا ته یوه خبره کوم خاورې ته خوشې کدو ده سړی او الله سې غټ جاهل دی نه لوی جاهل مه کوه توهین مه کوه له تا نه بل جاهله که په سطحه د دنیا کې وي وره هغه وایي چې په ټول عرب او عجم کې د ده نه مافوق نشته ده که هغه عالم وي را دې شي وروره موږ ته یو څو پوښتنې کوو که جواب یې راکړه بس موږ ورته تسلیم بس اوس لکه تاسو د قاری صاحب سید خوسی سره باس کوه تاسو د احادیث غلط کړل ګوره اوس ته قاری صاحب خو انسان د غلطیږي دا خو ګوره زه شیخ د تخیم ما به د حدیث په غلطی کې د زوات په ځای زیر ویلې وی دي خو څه خبره نشته دا اوس تا د لایق په ځای لاحق ویلې ما لایق ویلې لایق بیا مو بیا مو ګوره ویډیو شته دا ستاره ویډیو د ریکارډ ده نو ما در باندې ځکه تکرار کړ کله چې لاحق څه معنا چې یعنی ته دوامدار لاحق وایې که ژبه دې همداسې تاو شوله نو زه پوه شوم چې ژبه دې تاو شوه بېرته دې جوړه کړه نو که په یو درته وایم اخیری خبره ته مې غوږ ونیسه دلته موږ دې په اسلامي وخت ده نور سبا مرګ لري سبا به مردار یو ځای به ډړې پکې پروت دی نور له خدای وډارېږه رسول وشرمېږه شریف الله سم ویډیو د ښکارا کرا سره سم صحیح وغږیږه ته حدیث باره کې ته سپیناوی ورکا سی بجای او ته بوت مولا مولا صاحب غټه ګیره ده د ګیره نه د شرم د خدای د خور نه کپی کای د ماړول په منځ کې د هغه مو تفریخ ده پوسوي لکه د منګ دی انای غوندې خدای دې وبخي واده وره شاته کوسه هم لري الحمدلله ته و د یو د برید د تاو کوم ګوره که خدای پاک په لاس راکې او نه چاړه او تعالی پاک ما ته په لاس راکې ها کوسه یو خیر تا ویل تا ما دغه هم نه کړی مرګونه هم نه تا ویل هیڅ ګناه څو ټوپونه مو وه کنه تاسو کې خدای کار لري د خدای د خور مکه پر اسونو دی ور ولګيږي ټوپونه مو ور دي پتا ول چې څنګه د کارانه کې وډو کې اجازه نه درکوم سم صحیح بدل ته په خپل عکس باندې راځي پوه شئ چې څنګه د کارانه کې ملګرو دا وډو سره شیر کوي چې مولوی صاحب شریف الله اندر ته راګیر کړای دا چې کوي وډو کې سم کارانه شي دغه خبرو اجازه نه لري ولې بخ پټه چا نه شرمېږي نه نه اوس مخ پټه یا په خپل څړو شرمېږي بیا د سې د ویښتانو منځ کې د سې غم کړی دغه د سې نه چې د سې سې په منځ کې یو لار د ما ویښتانو کې لارم نه جوړیږي پوسوي منځ کې د سې یو لارم کړی دا شریف الله دا لار چې دا سنت طریقه را ویني دا سنت طریقه دا یو صحابي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ترالی هغه چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا لاره ویل ده د بیشتان دا ستاره کم وو داسې لاره نه کې جوړه ده بیا یو سیخ راواخستی داسې سیده یې لار کې جوړه کړه روزه ماتې کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره ډېره مینه وه ډېره مینه سره استمناء بالله استمناء بالله غره ته پرې د سي تشو بس مخ ته راغورځي خبرې ته مې نه پرېږدي چې وسه حدیث نه یې کې یو دونه ځای را باندې پیدا کې پوه شوې ملا صاحب ته د دې حد- ته دا جواب ورکړه چې آیا دا رښتیا و حدیث او که هسې د ځان نه دې اخه کړی ده شینواري صاحب راشه ته سره بحث وکړي ما خو ذاتي نور مازره وکړه یاره قاری صاحب محترم سلامونه او نیکی هیلی حیران دي ته یو چې دوی ناس په سعودي کې دي او او د د خبره د افغانستان کې د جهاد کا او ګوري قاری صاحب محترم زنه پرګم دوی خلکو ان دیني زده کړې نه لري خپل ګوي وایي کنه چې موږ ایمان نه یو او بیا راځي د داسې خلکو دفاع کوي چې هغه صحابه او کرامو ته توهین کا یعنی په ډیر مهارت سره ګور هغه د خبرې کا بل کاری سره دغه خلک صوفیان دي دا صوفیزم چې دی د ایران نه راغلی دی تاسو ته به تر معلومه ده دوی دا د حق پیر او حق پیر او دا خوردی چې خوري او دا مرګ سکی او دا جنډي چې تړي او دا شي نه تړي دا مطلق بدعت دی دا د اسلام خلاف کار دی دا د بده مرغه کلونه کلونه په افغانستان کې پاتې شوی دی او دا اوس چې موږ او تاسو د کوم د طالب العلم صاحب د سينو دیني شرق موږ سره د مولوی صاحب شریف الله شتون لري هغه به کوي ډوډۍ خلاصې بیا راشه کوي ډوډۍ نه خلاصې بیا نه راخلم او څومره بی ادبه ناست و قاری صاحب ګوره کمیس ایستلی دی او دا دغه خرګونی ښکاری موټی یې ښکاری صحیح ده موږ ورته احترام لرو موږ د عمر په لحاظ مشر دی خو نه دی پخپله دومره بی ادبه دی چی دلته په دی څلور پنځه زره کسان ځوانان دی عالمان پکی دی ښځی کیدای شی پکی یو دی ناست دی او بیا پرده هم په ځان نه اچوی نو ډیره د افسوس خبره ده ډیره سخت د افسوس خبره ده خو راشه ځوانه راشه که دومره د جهاد شوقی او شوقی خو افغانستان ته راشه کنه دا نو نسکره ته ولې چې دی روغ پاتی ولې ته چې دی ټپی شوی نه ولې خوږ شوی نه ملګرو سټوډیو کې ګورئ که کوم هیبتي راواخلې ځینې ملګري سټوډیو باید پریدي چې هیبتیان راشي پوه دا نور ملګري چې سټوډیو کې هغه روسته زره اخلم نو مولا صاحب شریف الله کې ویډیو د خلاصې ماته هغه سټوډیو کې ښکاری کې بیا راخلم مولا صاحب راوشه نه بلې کلی زه څوک یم نصیب خان عادل مونږ دلته کوشش کوو چې وهایبتی را واخلو شریف الله صاحب ابره د بدایت ورته مولوی صاحب ته د بدایت چی شي بل مولوی صاحب ته کډیر پر افغانستان مې نه خو افغانستان کې د امریکایان ګرځي ته ولی ورغنه ورته کوي او بیا نو دغه پریز د منځ کې تبرکه راولي دا پریز دا او جهاد وک جهاد ظالم مولا صاحب په اسلام کې وهابي سلفي حنفي مالکي حنبلي په اسلام کې نشته ضرور موږ ټول امامان ته احترام لرو ټول امامان ته یوازې څلور نه دي دوه اویا دي که څو امامان دي دا هغه نور هم باید ومني ملا صاحب په پټو مخ باندې مبارزه نه کوي مه شرمېږه ملا صاحب ملا صاحب نو دا وابیانو دا نور سره پرېږده دا جهاد دا جهاد دي څه شو په افغانستان خو پر دا خاوره دې دغه تیاری کړی دی د امریکایانو موږ نن وابي صاحب زمونږ نن لایف چې دا په وابي یا په بل شي نه دا زمونږ لایف په دې دا چې دغه دي تاسو مولا شیخ حماسی موټکمار چې دا کومه خبره کړې ده آیا دا حدیث ده کنه ده انکار خان افغان دې راته ووایي چې دا حدیث دی که دغه کیسه ده تا خبره خو ما نه ده کړې د خبره خو حماسي کړې ده خبره به درشه ته جواب ورکړه د حماسي جواب ورکړه به دې کیته څه راځي ته د حماسي دفاع کړي حماسي تر دعوت کړه چې قاری صاحب موږ ټول دغه ټول پنځه کسان ته به جواب ورکړه دا به وضاحت ورکړه هغه دعوت کړه هغه ته وای انکار خان وادي وابي دی دا وابيان پرېز دا 25 وابي دی تا ول د نوم سم اخله انکار په دلته کې انکار خان لیکل دی انکار خان دی کې انکار خان دی کې څه بلا دی وسره لیکل یاره یاره مولا صاحب سترګې دې جار سم انګار ته انکار وایي پوس هم داسې دین تم تاسو هم د سر شپ کړی دا دا دلته راته کې واړو انګار زه تانه و پښتنه کومه استغفر الله طالبان دې بیا د بچیاره هیبتیان هغه پاره صاحب